витископ. Я предполагаю, что э, у Льюиса уже есть определенный план на гонку. Безусловно... Старт с Поула перемога? Э, я не могу сказать, будет ли старт с Поула, но я точно знаю, что при определенных условиях, то есть если не будет... Э, Льюис точно не станет атаковать в первом повороте. Ну, я не имею в виду, что атака он не, он не будет стараться выйти вперед. Он точно не будет рисковать. Ему это вообще абсолютно незачем. И э, по ходу сезона он уже себя проявил так, что нет у него вот этого вот ребячества, которое у него могло присутствовать раньше, когда он боролся за титул в седьмом году, когда он боролся за титул в восьмом году. Вот. Он не станет рисковать просто так, ему просто нужно э, держать э, Ника возле себя. Э, что касается Ника, я думаю, что Ника попробует э, постоянно Э, держать Льюиса возле себя. Если он будет сзади, он будет выжимать максимум из машины, выжимать максимум из своих возможностей для того, чтобы, <clears throat> условно говоря, за каких-то там 5, может быть, 3 круга до финиша попытаться сделать что-то, я не буду говорить конкретно что, но попытаться сделать что-то, что может сыграть ему на руку. Е, я думаю, що е, Ніко цього робити не буде е, тільки через те, що він дуже добре на собі відчув реакцію публіки після спа. І лише в Бразилії, я думаю, тільки виключно через те, що там був маса на подіумі, про Ніка забули. І не було цього бу і такого іншого. Ніко Розберг, я думаю, хвилюється за свою репутацію. І такий маневр поставить хрест на по-перше, на будь-яких серйозних комерційних контрактах. А по-друге, на повазі з боку команди, можливо, на його подальшій кар'єрі в Мерседес, попри продовжений контракт. Тому дуже багато на кону буде в цей момент. Ніко о, програв, на мою думку, чемпіонат ще в США. І е, тепер йому треба його достойно завершити. Якщо буде можливість зробити так, щоб без контакту Льюіс залишився за ним, шанс з боку Вільямс або, можливо, Редбул, тоді е, Ніко Розберг спробує. Е, у нас буде м'яка гума, у нас має бути чимало підстопів в гонці. У нас може бути щось, що зробить гонку не зовсім стандартною. І я на це сподіваюся. мене вразила статистика, про яку я раніше не задумувався, що в цьому сезоні, ну маючи таку перевагу, яка була у Мерседес, у них лише 11 дублів. Тобто у семи гонках ще щось пішло не так. Це майже 40% ймовірності, що щось піде не так, і в гонці в Абу-Дабі, тому що в останні гонки все було нормально і з надійністю Мерседес і е, пілоти не помилялися. Тому е, ось цей фактор, мені здається, вплине. І я е, сподіваюся більше, ніж думаю, але сподіваюся, що гонка буде нестандартною. У нас буде чийсь прорив або Льюіса, або Ніко. І інтрига ну, буде зберігатися, буде зберігатися до останніх кіл дистанції. Але е, титул має вигравати гангста. Льюіс Хеймлтон напрацював на нього і. Е, Ну, зрештою, він увійде тоді у залу слави, тому що Шумахер, е, Прост, Лауда Лауда і Хемілтон. Може бути ті гонщики, які за останні 34 роки могли виграти чемпіонат з двома різними командами. Це дійсно справжній пантеон, на який може увійти Льюіс. Він напрацював. Він всю свою кар'єру був е, десь там поблизу. І цей рік показав, що він е, дійсно змужнів. Льюіс виріс. Е, він попрощався зі своїми менеджерами, які його намагалися зробити з нього Девіда Бекхема. Я думаю, що це теж був правильний крок з його боку. А там і Льюіс сам хотів зробити себе. Ну, бренд. Ну, і Льюіс частково це і зробив, е, але він знайшов себе. Окей, ну такий Льюіс. Е, тим не менше, я думаю, що він буде достойним чемпіоном і по праву заслужить на свою корону. Вітіскоп спортивне відео.